कोंगला दर्रा लद्दाख कोंगला दर्रा लद्दाख को एलियंस का घर माना जाता है यदि कोंगला दर्रा लद्दाख की आप लोकेशन देखेंगे तो ये उस क्षेत्र में पड़ता है जो कि लद्दाख क्षेत्र में आता है भारत और चाइना के बीच इसमें डिस्प्यूटेड है इसलिए दोनों ना तो ये भारत में पड़ता है अच्छे से ना चाइना में पड़ता है ले और यहाँ पर पेट्रोलिंग ढंग से नहीं हो पाती पूरा के पूरा बर्फीला ये क्षेत्र है और इस पूरे बर्फीले क्षेत्र में यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन्होंने कई बार अंतरिक्ष जीवों के गुप्त स्थापना स्थल के रूप में से देखा है कई बार यहाँ यूएफओस आती हुई देखी है यूएफओस मतलब वो चीज़ें जिन्हें कहते हैं अन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी जिन्हें उड़न तस्तरी के रूप में जाना जाता है तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी हैं इवन 2006 जून 2006 में गूगल सैटेलाइट के द्वारा भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें एक ऐसा ही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है तो ये है पहला मिस्टीरियस जगह रहस्यमय स्थान दूसरा ताजमहल एक शिव मंदिर तेजो महिलाए ये बहस बहुत पुरानी है ताजमहल जो कि एक प्यार का प्रतीक है और कई जगह पूरे भारत का प्रतीक हो जाता है भारत को विदेशों में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तस्वीर का प्रयोग किया जाता है लेकिन ये भी अपने आप में एक रहस्यमय और विवादित मुद्दा है क्या ताजमहल वाकई में एक मकबरा है या एक शिव मंदिर अगर इसकी जांच पड़ताल करें तो दिल्ली के एक प्रोफेसर थे पी एन ओक पुष्पेंद्र नागेश ओक जो कि साथ में इतिहासकार भी थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी the Taj Mahal is a temple palace उन्होंने इसमें बताया कि ये जो ताजमहल है ये जो इमारत है ये जयपुर के राजा जयसिंह के अधीन थी जिसको शाहजहाँ ने जबरन उनसे हथिया लिया था और थोड़े से इसमें बदलाव करके मकबरे का रूप दे दिया था और जिसके परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा कई प्रकार के सबूत भी दिए गए हैं सबूत जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक गुप्त कमरा जो ताजमहल के नीचे है ताजमहल के ऊपर स्थित जो कलश है जो कि हिंदू मंदिरों में जो, जो विशेषता है कलशों की वो और एक पच्चीकारी जहाँ पर आपको ओम की आकृति दिखाई देगी ये ऊपर की तरफ इस पच्चकारी में यहाँ पर ओम की आकृति आप देख सकते हैं ये ताजमहल की है इसके अलावा उन्होंने कहा कि उस समय के जो इतिहासकार हैं उनमें से किसी के द्वारा भी ऐसी कोई घटना नहीं दर्शाई गई है जो कि इतनी बड़ी इमारत के बनने की बात कहती हो साथ ही कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उसके द्वारा भी ताजमहल की उम्र काफ़ी पुरानी मानी गई है तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसको सस्पेक्टेड बनाती हैं आपकी सुविधा के लिए हमारे द्वारा क्योंकि ये जो पूरी बुक ये बुक है the Taj Mahal is a temple place इसको बैन कर दिया गया है लेकिन ये बुक बहुत खोजने के बाद इंटरनेट पर हमें मिली उसका लिंक हम नीचे दे रहे हैं आप चाहें तो इस बुक को वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं अब देखना यह है कि यह वाकई में इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में सिर्फ सरकार ही कुछ बोल सकती है इसके अलावा कोई कुछ नहीं बोल सकता अगली जो सस्पेक्टियस पर्सनालिटी हमारे सामने है वो प्रहलाद जानी जिन्हें माता जी के नाम से भी जाना जाता है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दावा करते हैं कि पिछले सत्तर सालों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है पिछले सत्तर सालों से ये बिना कुछ खाए पिए जिंदा हैं बड़ी दिलचस्प कहानी है इनकी यदि हम बात करें तो ये जो हैं बेसिकली राजस्थान के रहने वाले थे जिन्होंने अपना गांव छोड़कर गुजरात चले गए और वहां पर इनके द्वारा जो बताया जाता है कि माता अम्बा की कृपा हुई और माता अम्बा यानी कि देवी दुर्गा की कृपा से ये बिना कुछ खाए पिए सत्तर सालों से ज़िंदा हैं इनके दावे की जांच करने के लिए दो बार 2003 में और 2010 में इनकी मेडिकली पूरी तरह से जांच की गई और ये जांच जो की गई ये स्ट्रिंगल हॉस्पिटल है स्ट्रिंगलिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद इसमें डॉक्टर सुधीर शाह के नेतृत्व में ये जांच की गई और दोनों बार इनके दावों को बिल्कुल सच पाया गया जबकि दूसरी बार तो जांच डी के निर्देशन में की गई थी तो दोनों बार इनके दावों को पूरी तरह से सच पाया गया और पंद्रह दिन तक ना ये टॉयलेट गए ना इन्होंने कुछ खाया ना कुछ पिया पंद्रह उसके बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ ये हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको कि विज्ञान समझ नहीं पा रहा कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है अगली मिस्ट्री की बात करें वो है हित हेती या हिम मानव या इंग्लिश में जिसे कहते हैं बिग फूट एक कहानी के अनुसार कई वैज्ञानिक मानते हैं इस चीज़ को कि जो पृथ्वी का ओरिजिनल जीव है वो फुटी है इंसानों को आ, एलियंस के द्वारा बनाया गया है बिग फुट और कुछ परग्रही जीवों के क्रॉस के द्वारा यानी कि हम जो इंसान हैं ये पृथ्वी के ओरिजिनल निवासी नहीं हैं जो विकफोट होता है उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं उसकी हाइट करीब दस फीट तक होती है और वजन 545 किलो तक होता है ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि एक्चुअल में ये है भी या नहीं है क्योंकि कोई भी इसे दावा करके नहीं कह सकता कि उसने इसको देखा है अभी तक जो दावे हुए हैं इसको देखने के 1935 में हांगकांग में इसकी पहली बार खोपड़ी मिली थी साथ ही इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद और सामवेद में भी आता है उन्नीस में जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए वहाँ पर एरिक सिम्पटन गए थे तो उन्होंने बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के पद चिन्ह भी देखे थे और उन पद चिन्हों की तस्वीरें बहुत फेमस हुई बाद में और काफ़ी उस पर चर्चा भी की से बनी उन्नीस में जो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरके ने भी इसी तरह के बड़े बड़े पद चिन्ह देखे थे और इसके बारे में तेंजिंग नोरके ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि उन्होंने ऐसे चित्र कई बार देखे लेकिन उनके पिता ने दो बार अपनी लाइफ में हिम मानव को देखा था हालांकि तेंजिंग नोरगे ने ये दावा नहीं किया कि उन्होंने देखा था उनके पिता का दावा करते हैं कि उनके पिता ने इसको देखा था तो ये अभी भी वाकई में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वाकई में हिम मानव होता है या नहीं होता अगली है राजस्थान की धरा में कुलधरा करके एक गांव है जो एक का एक वीरान और भूतहा हो गया है ये जो गांव है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है ये जो गांव 1200 के आसपास बसाया गया था ब्राह्मणों के द्वारा और ये गांव 1825 में एक ही रात में ये गांव और इसके साथ और तेरासी गांव कुल चौरासी गांव रातों रात भूथा हो गए इसके बारे में जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है ये जो गांव है यहाँ जैसलमेर रियासत के एक मंत्री जिसका नाम सालम सिंह था उसकी नज़र यहाँ के गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई वो उसको प्राप्त करना चाहता था उससे शादी करना चाहता था जबकि वो एक नंबर का अयाश आदमी था और उसने गांव वालों को चेतावनी दी यदि उसको लड़की नहीं मिली तो गांव में इतना कर बढ़ा बढ़ा देगा कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा बस इसी बात को लेकर एक पंचायत हुई और उस पंचायत ने चौरासी गाँव के जो लोग थे जो ब्राह्मण समाज के थे उन्होंने इकट्ठा हुए और उन्हें फैसला लिया कि हम राजा को वो बेटी नहीं उस मंत्री को वो बेटी नहीं देंगे उसकी इज्जत हम बचाएंगे और रातों रात पूरा के पूरे चौरासी गांव खाली कर कर चले गए और वो आज भी एज इट इज़ वहाँ पर सारी चीज़ें स्थित हैं तो ये एक मिस्ट्री है कि रातों रात और उसके बाद उनका ना तो ये पता चला कि वो कहाँ गए ना ये पता चला कि वो कहाँ पर हैं लेकिन जाते समय में उन्होंने इस गांव को कभी ना बसने का श्राप दिया और अभी तक ये गांव कभी भी नहीं बस पाया एक दो बार बीच में कुछ लोगों ने यहाँ रहने की आ, हिम्मत की है लेकिन उनकी भी यहाँ पर वो रह नहीं पाए कभी भी इसको बस नहीं पाया अगली है छठवा नंबर पे मैग्नेटिक हिल लेह ये एक बहुत बड़ा रहस्य है मैग्नेटिक हिल जो है लेह के अंदर कश्मीर के अंदर स्थित है जहाँ पर यदि आप देखेंगे किसी ढलान पर आप गाड़ी खड़ी कर दें तो आप पाएंगे यदि आपने गाड़ी में हैंड ब्रेक या गियर नहीं लगाया है तो गाड़ी नीचे की ओर लड़क जाएगी या नीचे की ओर लुढ़केगी लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है यदि गाड़ी आपने न्यूट्रल में या बिना ब्रेक के या बिना न्यूट्रल में खड़ी कर दी तो यहाँ गाड़ी ढलान के नीचे की ओर न लुढ़कते हुए ऊपर की ओर खींचेगी और लगभग वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तक ऊपर जा सकती है तो बहुत बड़ा एक ये रहस्य बना हुआ है कहा जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जो गाड़ियों को क्योंकि वो आयरन की बनी होती है और लोहा जो होता है आयरन को खींचता है इसलिए वो इसे अपनी ओर खींचती है तो ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है आप इन सब चीज़ों को गूगल पर देख सकते हैं इनके बारे में पढ़ सकते हैं बहुत ईजिली जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ सबके सब गूगल के बेसमेंट के ऊपर बहुत विस्तार से लिखा हुआ आप इसको देख सकते हैं अगला है सातवां नंबर का जातिंगा जातिंगा है असम में और ये है पक्षियों का आत्महत्या स्थल यहाँ पर पक्षी आत्महत्या करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में करते हैं इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ विज्ञान के लिए भी होता क्या है मानसून के बाद जब सितंबर और अक्टूबर के महीने में रात के समय खासकर छः बजे से साढ़े नौ बजे के बीच में कई पक्षी यहाँ पर क्या होते हैं जो प्रवासी पक्षी आते हैं या स्थानीय पक्षी भी जो होते हैं शहर में जो या गांव जिसे कहा जाए उसमें जो लाइटें लगी उनकी ओर आकर्षित होते हैं और टकराकर मर जाते हैं और ये घटना खासकर सितंबर और अक्टूबर में ही होती है इसलिए बहुत बड़ा रहस्य का विषय बना हुआ है इस पर कई आ, समय तक रिसर्च की गई लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है अगली बात करें आठवीं है भानगढ़ का किला ये एक भूतहा महल है भानगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है ये अजबगढ़ अलवर राजस्थान में स्थित है यदि भानगढ़ के किले की हम बात करें तो रात में सूर्यास्त के समय यहाँ पर जाने की पूरी तरह मनाही है और इसके संबंध में भारतीय प्रतत्व संरक्षण विभाग ने वहाँ पर बोर्ड भी लगाया है क्योंकि एक संरक्षित स्थल है ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो यहाँ की राजकुमारी थी उस आ, उस राजकुमारी से एक जादूगर जो था वो प्यार करने लगा था और उस जादूगर ने उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए एक काले जादू करने का प्लान बनाया जिससे कि वो राजकुमारी को अपने वश में कर ले राजकुमारी को उससे पहले ही उसके काले जादू के बारे में पता चल गया और उसने उस जो जादूगर था उसको मरवा दिया और जब वो जादूगर मरा तो उससे पहले उसने उस जगह को श्राप दे दिया और आज भी यहाँ पर रात के समय कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता और कुछ लोगों ने यहाँ पर रुकने की रात में दिन में हालांकि टूरिस्ट के लिए खुला रहता है लेकिन रात में रुकने की कोशिश की तो वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आए हैं अगली जो जगह है वो है लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश एक बहुत ही नायाब नमूना है मंदिरों का बहुत शानदार स्कल्पचर यहाँ बने हुए हैं ये यहाँ पर एक हवा जो हवा में झूलता खंबा यहाँ पर स्थित है यहाँ पर क्या है बेसिकली इस मंदिर के अंदर इसका आर्किटेक्चर या इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ कुल सत्तर मंदिरों का ये सत्तर खंभों का ये मंदिर है और इन मंदिरों इन सत्तर खंभों में से एक खंभा ऐसा है जिसके नीचे जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं इस तरह से कपड़ा आर से पार निकाला जा सकता है और इसका रहस्य कोई नहीं जानता माना ऐसा जाता है कि इसमें जो खासकर बाजगिरी या ट्रिक जो है इसके शिल्प में या इसके आर्किटेक्चर में उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो हवा वो खम्बा जो है हवा में झूलता रहे तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये आखिर कैसे होता है अभी तक कोई भी नहीं जानता और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी है वो दसवा है कोढ़नी कर केरल में एक गाँव है यहाँ पर ये जो गाँव है जुड़वा लोगों का गाँव या ट्विंस टाउन कहलाता है ये कोढ़नी गाँव जो है ये मलप्पुरम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर 2000 लोगों का गांव है लेकिन इन 2000 लोगों के गांव में 204 से ज़्यादा जुड़वा जोड़े हैं मतलब कि 408 लड़के लड़की यहाँ पर जुड़वा हैं और ये जो 204 की जनसंख्या है ये इस गांव की कुल 10 प्रतिशत जनसंख्या है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसी गांव में क्योंकि एक ही गांव में इतनी बड़ी संख्या में जुड़वा पैदा होना एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो उन्नीस से ये शुरू हुआ उन्नीस से ये शुरू हुआ और ये अब तक जारी है और यहाँ पर लगभग सभी उम्र के ऐसा नहीं कि अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वही हैं उससे पहले भी उम्र के ट्विंस यहाँ पर मिल जाते हैं और इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कई बार वैज्ञानिकों की टीमें आई उन्होंने रिसर्च की और अभी तक उसका कोई भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है इवन यहाँ की कोई लड़की अगर बाहर भी शादी करती तो वहाँ भी उनको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने की संख्या अधिक होती है और बाहर की लड़की अगर इस गाँव में शादी करती है तो उसको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको सुलझा पाना विज्ञान के लिए अभी पॉसिबल नहीं हुआ है